朋友们，你们好，今天是十二月二十六号，然后现在已经是下午一点左右吧。呃，我们刚吃完呃午饭了，然后对我也要再一次去昨吃昨天的那个甜点 dessert。你看这个 r i s p b e r r y 特别甜，特别好吃。 啊对，然后现在妹妹在做面包，然后因为今天下午我们的家人要来这儿，然后我们在一起玩游戏什么的。哎呀呀呀呀呀，那么难看，越来越黑。无论我在吃什么，乐乐也想尝一尝，但是，他肯定不喜欢这个， <laughs> 因为妹妹在做面包。 妈妈在打扫房间，所以我的，嗯，叫什么工作工作， <laughs> 呃，就是 <laughs> 跟小乐乐散散步， <laughs> 呃，然后我说，我是不是刚说那个？我想，外面的天气特别不好，现在越来越不好，你看也有风什么的，但是小乐乐还想出去散散步。 对不？我特别期待吃妹妹妹妹做的面包，嗯，这个味道太好了。小乐乐，你累吗？ 妈妈准备好这个 cheese、葡萄，还有不知道 red pepper， <laughs> 还有什么？这个这个我不太清楚，但是 yes。嗯嗯嗯，我好期待吃 cheese。好，嗯，我们现在已经准备好了。你看，我们这儿也有小礼物，准备好了小礼物。 那为什么呢？因为我们今天下午想跟呃，要跟呃家人一起玩游戏。这个玩呃这个游戏叫 bingo，英语好像是 bingo 吧，我们说 bongo， <laughs> 但是差不多。对，然后我们要玩这个游戏的时候，你可以赢这个小礼物，所以我们让所有的家人带小礼物。嗯，然后我们一起玩儿，耶！给我一个加油吧！ If I sound a little off today, then it's just because I'm super tired because we went partying yesterday and I got a little tipsy, you know. And uh, then I went to bed really late and I got up really early to see my best friend. She came and visited me this morning. So my Chinese is really, uh, and uh, I'm, I probably look very tired and not so much fun. I'm sorry for that. But I am happy and I am excited for us to play this game together. I'm excited for all of my uh, family members on my dad's side. They're coming to visit very, very soon. Still like in half an hour? Yeah. And uh, I'm ready to play the game. <laughs> Yeah, No, I didn't receive any. I didn't win anything. Yeah, so we'll Yeah，所以我们玩完后我就很 <laughs> <laughs> So I hope I'm gonna win something this time because I'm really bad competitor and I get really sad if I don't win stuff. <laughs> Anyways, I'm just chatting right now. I'm sorry, I should actually start editing the videos, the vlogs from uh, Christmas Eve, 24th and 25th. I've been a little lazy or we've just been doing so many different things all, the, all day, all night. So yeah, I hope it's okay. 我把这个小玩具从中国带回家给表妹，然后她现在在玩这个，我妈妈也觉得特别有意思。再接着绿色，Hi，Hello，Can you g d t a little f e m w d t h t y e a h i s it fun？You like it？他也是一个小 movie star 吧。 Men du må ikke forklare regler, før Oda er her. Nej! Så går det gerne. Hvem er det, du kender? Hvad det, du helt fantastisk? Så tager du i, er det. Og vi tager lige lidt om to dybe bakke. Kan I ikke lide Nej!

啊，现在已经是晚上七点多呗，然后我们，哎呀，我们就想休息，现在就想休息。那谢谢你们看今天的视频，然后我们下次再见，玲玲的小鸡，嗯，再见，拜拜，么。